નમસ્કાર મિત્રો હું છું ચેતન આહિર આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે સૌરાષ્ટ્રની રસધારા એપ્લિકેશનમાં મિત્રો ઘણા સમયથી આપણે નવી ગૌશાળા વિઝિટ નથી કરી અને ઘણા બધા માણસોને યુટ્યુબમાં કમેન્ટ પણ આવે છે કે તમે કેમ વિડીયો અપલોડ નથી કરતા તો આપ બધાને જણાવી દઉં કે ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વેરાવળ તાલુકામાં સૌરાષ્ટ્રની રસધારા અમે લોકો એક મોલ બનાવવા જઈ રહ્યા છે ગાય આધારિત જેટલી પણ પ્રોડક્ટ બને છે જેમ કે ગાયના છાણમાંથી ભીત ઘડિયાળ સાબુ એવી અનેક વસ્તુ બને છે એમ ગાયના ગૌમૂત્રમાંથી અર્ક જેવી સારી સારી વસ્તુ બને છે કે જે આપણા જીવન જરૂરિયાત વસ્તુમાં ઘણી જગ્યાએ ઉપયોગ થાય છે તો આવો એક અમે સરસ મજાનો મોલ બનાવી રહ્યા છે એના કારણોસર થોડાક આપણે અમે લોકો ગૌશાળા નવી નવી ગૌશાળા વિઝિટ નથી કરી શક્યા અત્યારે વીસક જેટલી ગૌશાળા પેન્ડિંગ છે આજેથી જ આપણે નવી નવી ગૌશાળા વિઝિટ કરશું આજે આપણે જવાના છે ઇણાજ ગામે શ્રી કનૈયા ગૌશાળાએ કનૈયા ગૌશાળાની વિઝિટ કરીએ અત્યાર સુધી આપણે ચાલીસ ગૌશાળા વિઝિટ કરી ચૂક્યા છે ચાલીસ ગૌશાળામાંથી અલગ અલગ વસ્તુ શીખવા મળી છે ટીમ દ્વારા આજે પણ આપણે ઇણાજ ગામેથી નવું શું શીખીએ અને એની જે ગૌશાળા છે ઇણાજ ગામમાં ત્યાં નવી વસ્તુ શું થાય છે તો ત્યાં જઈ આપણે જોઈએ ત્યાં ગોવિંદભાઈ કરીને છે સંભાળે છે ગોવિંદભાઈના વારંવાર જે અમે વાત થતી હોય ત્યારે ગોવિંદભાઈ કહેતા હોય છે કે અમારા ગામમાં યુવાનોમાં એક ખાસ કરીને બહુ સારી વાત છે કે જ્યારે રજાના ટાઈમ હોય ત્યારે યુવાનો સોશિયલ મીડિયાનો સમય છે એ સમયમાં વધારે પડતો સમય ગૌશાળાને આપે છે તો એ ખૂબ સારી વાત કહેવાય તો આજે આપણે જવાના છે હું આપને લઈ જવાનો છું અહીંયા જ ગામે શ્રી કનૈયા ગૌશાળાએ ત્યાં વિઝિટ કરીએ અને અવનવી વસ્તુ જાણીએ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 આ ઉત્તમ ઉત્કૃષ્ટ કાર્યમાં તમારું યોગદાન આપો આપણે આવ્યા છે ઇણાજ અને ઇણાજમાં તમે ગૌશાળા જોઈ જ હશે કેવી સુવિધાઓ છે અને એના નંદી કેવા છે ગાયો કેવી છે તમામ વસ્તુ તમે જોઈ જ હશે ચારાનો ગોડાઉનથી લઈ અને જે ફેસિલિટી છે બધી જ બહુ સારી એવી ફેસિલિટી છે અને એ લોકોનું બેન પાર્ટીથી લઈને બધું બહુ સારું કામ છે આપણે એમને જે સંભાળે છે એમના મુખ્યત્વે બીજી આગળની જે વાતો છે એ સાંભળીએ તો પહેલાં તો હું આપને પૂછીશ કે આપનો પરિચય આપો આપ પોતે તમે ધંધો શું કરો છો અને ગૌશાળામાં તમારી ભૂમિકા કેવી છે મારું નામ વિજય સોલંકી હું આજ ગામનો વતની છું અને ગાયો અમે જો કે બે હજાર છથી ગૌશાળાનું જે મહાપ્રસાદે જે આપણું સપ્તાહ કરેલી હતી ત્યારથી છોકરાઓના મગજમાં આવ્યું કે આપણે ગીર ઓલાદની ગાયો રાખવી છે સારી એવી બરાબર છે કે એનાથી જે એનું દૂધ અથવા તો એની કંઈ જે છાણ એ આપણા બાળકો માટે ભવિષ્યમાં સારું એવું રહીએ એટલે એ છોકરાઓને વિચાર આવ્યો અને બે હજાર સોથી અમે આમાં રસ લેવાનું ચાલુ કર્યું જ્યારે ગૌશાળાની વાત આવે તો આ જે જમીન જે છે એ ગૌશાળાની છે કે કોઈ પ્રાઇવેટ વ્યક્તિની છે આ જમીન આમ તો ખરાબો છે પેશકદમી છે પણ જે તે વખતે અમારા જે માજી સરપંચ છે જાદવ બાપા અને અમારા જે આગેવાન હતા પરબત બાપા એને એ સમયે એવો વિચાર આવ્યો કે આપણા ગામની અંદર એક ગૌશાળા કરવી ત્યારે એ લોકોએ ખાલી બાઉન્ડ્રી મારી અને પથરા રાખીને એમને રહેવા દીધું હતું સમય સંજોગે એ ન થઈ શક્યું પછી જે યંગ જનરેશન હતું એને એવું થયું કે આપણા ગામની અંદર એક ખરેખર આપણું આયરનું ગામ હોય ને આપણા ગામની અંદર પણ ગૌશાળા હોવી જોઈએ એટલે એ છોકરાએ નાની એવી પહેલાં રામ મંદિર આગળ બે રૂમ બનાવી એક નંદી લીધેલો ને બે ત્રણ ગાયો રાખીને ત્યાંથી ગૌશાળા ચાલુ કરી જેમ અમારી પાસે પૈસાનું જે આવક ચાલુ થઈ એમ અમે આનું ડેવલપ કરતા ગયા આજે એટલે એટલી પરિસ્થિતિમાં પહોંચાડી છે આજે ખૂબ સારા પ્રમાણમાં તમે બહુ સારી રીતે ચલાવો છો આપની ગાયોની સંખ્યા કેટલી છે ગાયોની સંખ્યા પંદર છે અમારી પાસે પંદર છે જ્યારે ગૌશાળાની વાત આવે અને ગાયોને જ્યારે મજબૂત કરવાની વાત આવે તો નંદી મહત્વના હોય છે તો આપની ગૌશાળામાં નંદી કેટલા છે અમારી ગૌશાળામાં હાલ પૂરતા ચાર નંદી છે અને એ ઓરિજિનલ ગીર ઓલાદના છે ગીર ઓલાદના જ છે ચાર નંદી છે ચાર નંદી છે આપના ગામ લોકોનો સપોર્ટ કેવો છે તમારી ગૌશાળામાં જો સાહેબ એમાં એવું છે કે જો ગામનો સપોર્ટ ન હોય તો આ શક્ય નથી બરાબર સમગ્ર ગામનો અત્યંત સપોર્ટ છે અને ગામ લોકો પણ આની અંદર વધારેમાં વધારે રસ લે બરાબર યથાશક્તિ ફૂલની તો ફૂલની પાકડી રૂપી એ ગૌશાળામાં પોતાનું દાન આપે છે અને ગામ લોકોનો પૂરેપૂરો સપોર્ટના કારણે જ આ ગૌશાળા અહીંયા ચાલુ છે અંદાજિત ગૌશાળાના કેટલા વર્ષ થયા છે ચાલુ છે એના એ બે હજાર સો એ સો છની આસપાસ અમે નાની એવી ગૌશાળા ચાલુ કરેલી અને ત્યારે જે રામ મંદિર કરું ને ગામ જૂનું ત્યાં એની આગળ બે નાના એવા પતરાવાળા રૂમ બનાવી બે ત્રણ ગાયો રાખી હતી ગીર ઓલાદની ને એક અમે નંદી લઈ આવ્યા ત્યાંથી ચાલુ કર્યું ને આજ સુધી ચાલુ છે જ્યારે ઘણી વાર એવું હોય છે જ્યારે સ્ટાર્ટ ચાલુ કરતા હોય ગૌશાળા ત્યારે ઘણી બધી તકલીફ પડતી હોય હા તો આપને હું એટલા માટે આ પ્રશ્ન પૂછું છું કે આવનારા સમયમાં કોઈ પણ માણસને કોઈ પણ ગામડામાં નાનું એવું ગામ હોય અને ગૌશાળા ચાલુ કરવી હોય તો તમારા જે અભિપ્રાયથી એ પ્રેરાય અને એ ગૌશાળા ચાલુ કરે બરાબર તો આપને કેવી તકલીફો પડી હતી ત્યારે અમારા જે કે બે ત્રણ છોકરાઓ હતા એને બહુ ધગસ હતી કે આપણે ગૌશાળાને ચાલુ કરવી છે ગામની અંદર ગૌશાળા બનાવીને ગીર ઓલાદના નંદી લઈ આવવા ને જે આ બીજદાણું કરે છે એ અટકાવવું છે ને આપણે જે ગીર ઓલાદના નંદી છે એની આગળ ગાયો લઈ આવે ને એનું બચ્ચું થાય એ ગીર ઓલાદનું થાય ને ગામને સમગ્ર ગામની અંદર જે ગીર ઓલાદની ગાયો આપણા ગામની અંદર રહીએ એવો એનો વિચાર આવ્યો પછી એની અંદર એને સંઘર્ષ કરી કરી ને ત્યારે અમારી પાસે બેન પાર્ટી કંઈ હતું નહીં ઘરે ઘરે જતા અને કોઈ જે દાખલા કે ચોમાસાની સિઝન હોય તો તમારે ત્યાં માંડવીનું નીકળતી હોય મગફળી તો અમે કહીએ કે ભાઈ ગૌશાળા અમારી ચાલુ આપણી છે એમાં તમારી યથાશક્તિ કંઈ આપો તો એમાંથી ભૂકો ભૂકી એમ કરીને ગામ બધું એકઠું કરતા ભેગું કરતા પ્લસ જે નંદી હતા એને કાંઈ જે કાંઈ આપણે આવતું ગયું ને ઓલાથી એમાંથી જે કાંઈ એના છારો છે કપાસિયા છે ગુસ્સો છે એ આપતા ને એ ઉપરાંત અમારે આગળ ફંડ થતું તેમાં અમે નાના મોટા કામ કરતા કરતા અહીંયા પહોંચ્યા છે અહીંયા પહોંચ્યા છે અત્યારે કેવું છે અત્યારે બહુ સારું છે અત્યારે તો પછી ગામ લોકોને ખબર પડી અહીંયા પછી અમે એક વખત સરસ મજાની કથાનું આયોજન કર્યું આજુબાજુના ગામના લોકોને બોલાવેલા ને એ બધું જોયું એટલે ગામ લોકોને થયું કે ભાઈ છોકરા વ્યવસ્થિત ગાયોનું સંભાળ રાખે છે ગૌશાળા વ્યવસ્થિત હકાવે છે એટલે એ લોકોને દિલની અંદર એમ થયું કે ભાઈ આપણે ફૂલની તો ફૂલની પાકડી રોપી હવે ગામ લોકો અમને સામેથી જ કહે છે કે ભાઈ મારે ત્યાં અત્યારે એટલી વસ્તુ છે તમે એમાંથી એટલી વસ્તુ ગાયો માટે લઈ જાજો જ્યારે ગૌશાળા એને ચલાવવા માટે ખાસ કરીને આવકની જરૂર પડતી હોય છે તો આપની ગૌશાળામાં આવકનો સ્ત્રોત કેવી રીતે પહેલાં એવું હતું સાહેબ કે અમારે જે ગૌશાળા ચાલુ કરી ને પછી અમારા ગામની અંદર દર વર્ષે જે અમારા ગામની અંદર પ્રતિષ્ઠા થઈ હતી જે જીર્ણોદ્ધર થયું હતું મંદિરનું શિવ મંદિર રામ મંદિર અને વાછાળા દાદાનું મંદિર એ બધાનું જે પુરાણી મંદિર હતા એને જર્જરિત હતા એને પાડી ટૂંકમાં ને એમાં નવું ડેવલપ કરીને એને બનાવેલા હતા અને એનો અમે દર વર્ષે હપ્તો પાડીએ છીએ સમગ્ર ગામ એ હપ્તાને દિવસે અમે નાના એવા રાતના દિવસે રાતે પ્રસંગ કરીએ કોઈ મંડળી છે નાનો એવો લોક ડાયરો જેની અંદર ફંડ થાય છે એ બધું અમે ગૌશાળામાં આપી દઈએ છીએ એ બધું ગૌશાળામાં ગૌશાળામાં આપી જ્યારે કોઈ ધાર્મિક પ્રસંગની વાત આવે ત્યારે ઘણી બધી ગૌશાળાની દરેક ગૌશાળામાં એવું જ હોય છે કે ખીહેરનો દિવસ બહુ ઉત્તમ હોય છે ગૌશાળા માટે તો એ ખીહેરનો દિવસ મકર સંક્રાંતિનો દિવસ આપણી ઇનાજની કનૈયા ગૌશાળામાં કેટલી એક્ટિવિટી થાય એ દિવસે એ દિવસે ખેરના દિવસે તો જો સમગ્ર ગામમાંથી જે કોઈ દાન કરવાવાળા લોકો છે પહેલાં અમારે જે હોરીખાડું કહેવાય ને રામ મંદિરની આગળ શિવ મંદિરની પાસે ત્યાં બધાએ છારો નાખી જાય અમે પછી એવું કીધું કે ભાઈ આ ખોટે ખરાબ છે આ વસ્તુ કારણ કે અહીંયા તમે બધું નાખી જાઓ જેટલું ખાવું છે એટલું પશુ ખાય બીજો બગડે છે એટલે એ લોકો હવે ગૌશાળામાં જ આવે છે અને એ દિવસ સારું થાય છે ને પ્લસ અમારે જે રામનવમી હોય પછી જન્માષ્ટમી હોય ત્યારે હું નાના એવા પ્રસંગો કરીએ બેન પાર્ટી વગાડીએ અને ગામ લોકો ભેગા થાય એમાંથી જે કાંઈ ફોન થાય દુહા જે આપણે ટપા મંડળી કરી કહીએ એ ટપા મંડળી રમાડીએ એમાંથી જે કાંઈ ભંડોળ થાય એ બધું ગૌશાળામાં આપી દઈએ અને પ્લસ છેલ્લા આઠ આઠ સાતથી આઠ વર્ષથી અમે બેન પાર્ટીનું પણ એક રાખેલું છે કે બેન દીકરીના લગ્ન હોય ગામની અંદર તો એ લોકો કહે કે ભાઈ અમારે લગ્ન છે જે થાય બરાબર પચીસ પચીસ રૂપિયા થાય તો એ શિરોમણી અને પચાસ હજાર થાય તો એ શિરોમણી એને ત્યાં અમે જઈએ છીએ અમારા યુવક મંડળના છોકરાઓ એ ઓગાડે એટલે માતાજીની દયા છે ગાય મને ગાય માતાની દયા છે એ નોર્મલી પચીસ ત્રીસ હજાર નાના એવા પ્રસંગમાં પણ અમને આપે થઈ જાય તમને આપે મળી મળી જાય છે ખૂબ સારું કહેવાય તમે આટલી એક્ટિવિટી કરો જ્યારે ટાઈમ આપવાની વાત આવે ત્યારે ખૂબ તમે આ ટાઈમ આપો છો આજે તમે ક્યાંક એવી વસ્તુ થઈ હોય કે ખેતીનું એ કામ હોય અને ગૌશાળાનું કામ હોય તો તમને મને ખબર છે કે તમારી જે પ્રમાણમાં મહેનત છે તમે ગૌશાળાનું જ પેલું કાર્ય કરતા હોય છે ખૂબ સારી વસ્તુ કહેવાય આજે તમે સૌરાષ્ટ્રની રસધારામાં જોડાવા બદલ તમે તમારો અભિપ્રાય પ્રાય શું છે બસ એ આનંદી વસ્તુ છે કે જો ગાયો માટેનું તમે જે કાંઈ કરો છો સૌરાષ્ટ્ર રસધારાની અંદર એમાં અમને અત્યંત ખુશી છે કારણ કે ગાયો જે કતલખાને જાય છે રખડતી ભટકતી ગાયો છે એ ક્યાંક બંધાય અને એમનું પોતાને જે કાંઈ મળે એના માટે સારી વાત છે ગાયું હિન્દુ માટે મહત્ત્વનું એક પશુ છે કારણ કે એની અંદર તેત્રી કરોડ દેવતા સમાયેલા છે અને આપણે ભગવાન શ્રી ઈષ્ટદેવ કૃષ્ણ ભગવાનને માનતા હોય અને ગાયો આપણા સામે રખડતી હોય કતલખાને જતી હોય તો એ એક જગ્યાએ બંધાય ને ખાલી સવારમાં ઉઠીને ગાય માતાનું મોઢું જોઈ લઈએ તો એ આપણો દિવસ શુભ રહે એટલે આપણે મને અત્યંત ખુશી છે આપણા પ્રત્યે એક છેલ્લો પ્રશ્ન આવનારા સમયમાં તમારી ગૌશાળામાં ક્યાંય પણ એવી વસ્તુ મળે કે ભાઈ તમે તમારી ગૌશાળામાં ગૌમૂત્રથી તમે અર્ક બનાવો અગરબત્તી બનાવો તો આપનો અભિપ્રાય ત્યારે કેવો રહેશે કે તમે ટ્રાય કરશો એ બાબતમાં કે ભાઈ આત્મનિર્ભર બને આપણી ગૌશાળા એટલે એમાં શું છે સાહેબ કે એમાં જો ગૌમૂત્ર માટે તો અમે ઓર્ગેનાઇઝ કરીએ છીએ કારણ કે એમાં જે દવાઓ જે છંટકાવ છે જે કેમિકલ દવાઓ છે એ અત્યારે સદનતરે ખેડૂત બંધ કરવા માગે છે એના માટે ગૌશાળાના અહીંયાથી ઘણા ખેડૂતો ગૌમૂત્ર લઈ જાય એકઠું કરે છે એમાં આકડાના પાંદ નાખે અને એની અંદર જે કંઈ લીમડો નાખી ને એની જે દ્રાવણ બનાવીને એ છાંટે છે અને ભવિષ્યની અંદર જો અમારો સાથ સહકાર દેહે ગામ લોકો અને ભગવાન તો અમે એને આગળ પણ ડેવલપ કરશું ડેવલપ કરશો આવનારા સમયમાં તમને અમારા પ્લેટફોર્મ માધ્યમથી અથવા કોઈ એવા દાતાશ્રીના માધ્યમથી તમને દાન મળે તમારી ગૌશાળામાં તો તમે તમારી ગૌશાળામાં નવું શું કરવા માગશો જો સાહેબ જો એમાં દાનનો ભંડોળ આવે હવે કેવી રીતે દાન આવે છે અને કેટલું દાન આવે છે એના ઉપર ડિપેન્ડ હોય એનું કારણ છે કે પાંચ હજાર હોય તો એમાં ઘાસ ઘાસચારો જ આવે પછી મોટી રકમ આવે તો કાંઈ નવું બાંધકામ કરી શકીએ અમે એનાથી મોટી રકમ આવે તો ગૌશાળાનું થોડુંક આગળ ડેવલપ થાય બરાબર ને એના તો જો જેવી જેવી પરિસ્થિતિને અનુલક્ષીને કામ થઈ શકે હા મિત્રો એક બીજી વાત આ અમારી ચેનલમાં આજે આપણે ગૌશાળાને જ્યારથી નવી નવી ગૌશાળા વિઝિટ કરવા જઈએ છીએ ત્યારથી ઘણા બધા અલગ અલગ તાલુકામાંથી અને ગામડામાંથી કોલ આવતા હોય છે કે અમારી ગૌશાળામાં અમારી ગૌશાળાને તમારી સાથે જોડાવવું હોય તો શું કરવું તો મિત્રો હું તમામ અમારા આ વિડીયોના માધ્યમથી કહું છું કે કોઈપણ ગૌશાળાને આપણું સૌરાષ્ટ્રની રસધારા એપ્લિકેશનનું એક ધ્યેય છે કે દરેક ગામમાં ગૌશાળા બને અને દરેક ગામમાં ગાય રખડતી બંધ થાય જેથી ગામડા સમૃદ્ધ અને સ્વસ્થ બને તો મિત્રો દરેક ગામના કોઈ પણ ગામની ગૌશાળા જે અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ ગયેલ ના હોય અને એને જોડાવવું હોય તો કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ નથી તદ્દન ફ્રી છે જે પણ ખર્ચો સૌરાષ્ટ્રની રસધારા એપ્લિકેશનની ટીમ દ્વારા થાય છે તો આપ અમારી સાથે જોડાઈ શકો એમ છો અમારા અમારી ટીમના નંબર તમને વિડીયોમાં જ મળી જશે નીચે કોન્ટેક કરો અને અમારી ટીમ તમારે ત્યાં વિઝિટ કરશે અમારા આ વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરજો જેથી અવનવા ગામના ગૌશાળા જે છે એ આપણી સાથે જોડાય અમારા આ વિડીયોને શેર કરો લાઇક કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો જેથી તમને અમારી ચેનલમાં જે પણ વિડીયો ગૌશાળાના આવે એ તમારા સુધી પહોંચે